כאילו פה בצד הולך להיות לוח לא זמנים, ופה למעלה, לא נלך להוסיף קצת בטאב לבבות. אה, לא, תסתכלי באזור הזה. אוקיי. כל הזה זה הולך להיעלם עוד כמה זמן. אז פה קריר לאג. קליר זה מנקה. ולאג, אתם יודעים מה זה לאגים? לאג זה ביחד, לאגים זה ברבים. מה הסנס? איך אני עורך בו נבדוק? בסוף הסרטונים אני אומר אם אני אערוך או לא. בסוף אני לא עורך כי אני עורך אותם, אבל אני לא מוצא דרך להעלות אותם ליוטיוב. אז תדעו, מס 2, מס 1 ומס 2, שקראתי להם מס 1, 1 איך לערוך, ומס 2 איך לערוך, זה הצלחתי למצוא דרך. לא דיברתי בסרטונים האלה. Sözleşme medalya bedlago inesipo isli. Personas Sí, se se sabe. Entonces, ¿qué sale? בואו אני רוצה לסדר את זה. הנה, ככה אני אעשה. זהו, הוא הציג את הלמה לעשות זה. צריך לבדוק איך זה נראה. כן, רואים פשוט. יופי. זה רק פה למעלה וזהו. כן. למה אני שם את זה? כאילו לא לא, הוא עדיין לא ניקה כלום. הצהר הזה פתוח 24 שעות אפילו אם אני אצא. בואו נתן נראה. זה IP. אבל... כאן הנה. אני אתם רואים את זה פה אפטר אפקט ו... את זה על... בואו נראה את זה. זה 2020 אפטר אפקט. אחר כך קוראים אנגלית. of of טוב, כאן הרצון הזה, נו, עכשיו עוד אחד נעשה עם בסיפוטים, זה אני אעביר את זה למקורי, מקורי. צו הצטנות, יצירתי, יש בזה מלא פלאגינים. ו... בערוץ, מי שרוצה למקורי, יש לי פה סרט למקורי. אבל לא עושה בערוץ. ואיזה סרט אתם רוצים? הנה תראו אפילו. והכל בלי שחקנים, איקס אי אפשר, כל שחקן נכנס, אפשר לעשות אם אני רציתי כל שחקן, קומבוטס מלא, לחימה, אפשר, אפשר להיכנס לרציני, והנה אני אכנס עכשיו, זה יופי, אני נכנסתי, אפשר ללכת לסון, טוב, זה דור, זה רק רעש ומצפצים, אני עובד עליו 20, יאללה, מה זכרתי את זה? אחרי זה ניסן, תראו איזה מרסלים. זהו. תראו, למה אה, זה TNT? כן, זה יכול לסתך כמה שיותר מהר. לא רוצה להעביר את זה למקומות שכבר סיתחתי בהם. פה זה כבר מגיע. וואו, בדיוק הרסתי בדיוק בזמן. אם הייתי יורד זה היה נופל עוד. Now the council. Oh yes, that is running from the buttons about I'm used to bump. Lo estoy haciendo en YouTube. Y les digan, si te lo sé, lo encuentro acá. ¿Verdad? Y a set arms. Es de lo que no sé. לבצע, אני אעשה לי סרטון אדום. זה באג, זה כל דרגה צריך. אבל אם אני אתן לכם, יהיה לכם את הדרגה. של דרגת חבר באנגלית, לא יודע איך להגיד את זה. כל זה יהיה לובי. כמו שאני עובד עכשיו, יהיה לובי. אחד גדול. אז לא, זה יהיה סתיים, 2, אחד יכול להתפוצץ, אחד אחרי השני. עכשיו ככה זה מוריד לי הרבה זמן על לעשות זה. נופל זה אחרי זה. עד אה, עכשיו סיקרתי טיפה. טוב, גם לא מצליח. מלא לפוצץ. ומתחיל פיצוץ על ענק. היא מלא. אני אחסוף את המים. הנה, אין פה יותר מים. הנה. מריו וטניס במבוכה הולך לעזור לי. מגייסה מקבלים פיקקס מאבן. ניס הולך לעזור לי. ברניה. מי הולך לעזור לי במדינה של ספאונד. יקבל דרגת אונר. אני לא יודע, אני מגזים. מי יצטרך לקבל דרגת אונר. אני פיה בתיאור, עוד אני הולך להפסק. Normally, kendine yapmam diyoruz İsmail. Yine bu tekmeyi dai per esatto il nome da Pelbo. Bisogna tenere il messaggio. Ragazzi, non si parla. Non si parla. Sevgisel bir sevgisine sahip yazı. Sağdan arkaya. Sevgisel de bit bit. Sağlat. was only a fucking one late. Was it? Uh, like שלושת אלה סרטים זרים. אני רוצה שכולם יהיו פתוחים כאילו, רגע, כדי לראות מה שהם... זה להראות לא את הכוח שלי. טוב, גם אני רוצה לעשות את הסרטים האלה. יאללה, ביי. ביי. ביי. ביי. אני אנסה לערוך סרטון, יאללה, ביי.